arzen barit ve arzen barit arzen barit ve ksas arvinete baravis panrit emisis ki amjera khome khome rasatskhilo tualit rasatskhilo tualit arvatrage baravis draki moketeb sakmes ვატარებ თან стресс, კიდე ავინამჩნევს, ბოცვერავ მაჩვევს, აბსურდი გადმონახეს თებზე, მიეგო რომ მაჭმევს გამომეტეს და დამჭრეს მაგრამ მე ვინახავ საუკეთესო ნაჭრებს როესები ფარტებს თქვენი რეივი ვერ აღმაგრებს ზენიტო ვინახავ ვაზნებს და ფაქტები ვერ დამალეს ეს აშიშია ბეიბი ვინც არ უნდა გავდეს ვინც არ უნდა ბრუნდეს მაგრამ მე ვიღია ყველაფერი და ყველა და რაგი ხარდეს ხარდეს ჩემ სლოგინშია ყველა ბირთი მუსიკა ჩემი არდი გაშალე როგორც კარდი ვასველებ ჯოინს და ფუსის რად მინდა დანამადი კიდეა თქვენი ფართი აზრები წინა პარის კოლხებში ყინვა არის საფხოლე მე აქ მაის პროწელი ხარის ამდენ წელი გადის და ვიკლავ წერი ძადის ჩემს უკან თელი არის ლეონები იმას ვერ შედებიან გვინვარს მინდა მეტი სიმშვიდე მინდა ყიდვამ შვიდი ღამისი არ დასვაფარებ წარსულს ძინავს როგორც და მალო მეღვიძება ჩაცმულს დავანგრევნა შენებს სართულს ნუ რა ვისანახე ბაკოს დავავისაც დარჩენა არსულს სანამ დენია ნაფსურც მე მუსიკად ვაქცევ ამ წუთს